なるみと影お前ら二人あっちだお前たち二人だから一個でいいだろ一人で一個ってく そんなに俺が嫌いえみんなでいても俺にだけよそよそしいそうかな入学式から今日までアスナの会で車に乗ったのが7回飲んだのが16回そのうちで砦の隣に座ったのが13回俺の横に座ったことはゼロ筧君そんなこと数えてたの冗談だよでも気が付くと砦の隣にいる 鳥が好き好きだよそういう意味で聞いたわけじゃないけど私 C56 って3ヶ月一緒にいて分かったんだ筧君ってそういうこと私に聞いても明日にはまるっきり忘れちゃってる人なのまあ人が自分の言ったことを大切にしたり覚えてたりするっていう考えがないんだよね責めてるわけうん 私の感じたこと言ってるだけ褒めてもないけど何やってんだあいつらえい、今がチャンスやって今がチャンス離れないな しようか